Adelante, Arimel. Sí, muchísimas gracias. En este momento me encuentro en la Junta Electoral de San Francisco de Macorís, donde continúan llegando las valijas a esta Junta Electoral. De unas 364, hay que decir que ya 11 se encuentran aquí registradas. Pero para que nos hable más detalladamente de todo eh, el acontecer ¿verdad? de estas elecciones nacionales 2020, tengo por acá al delegado por el Partido Revolucionario Moderno, ante la Junta Gervasio de León. Gervasio, ¿qué tal eh, el proceso? Sí, el proceso se ha desarrollado de manera armoniosa con su alta y su baja como es, normal en, situaciones como esta, eh, con la participación entusiasta de, pueblo franco macorizano eh, y con lo que se esperaba, con una proyección hacia lo que es la candidatura nacional de Luis Abinader y las candidaturas locales del PRM y sus aliados. Ya con la llegada de las valijas acá a la Junta Central Electoral, ¿cómo marcha el proceso? ¿Cómo está marchando todo acá? Sí, eh, eh, están fluyendo de manera acelerada y asimismo recolectando lo que son las valijas y material, las juntas acá y procesando las mismas las actas que llegan eh, que es una misión de los delegados acá, eh, legalizarla finalmente y revisarla. Y se está en ese proceso. A pesar de las debilidades que se anunciaron, se, a, principio, del proceso eleccional, ¿cómo valora usted este proceso? No, no, yo creo que ha sido positivo. Claro está, con la agravante de que una serie de ciudadanos no pudieron votar porque no figuraron en el padrón ya que se habían, este, lo, habían empadronado en países del exterior, sea los Estados Unidos, sea en Europa. Eh, de todas maneras, eh, los que lo, tuvieron la oportunidad, eh, así lo hicieron, y yo creo que hubo una buena participación franco macorizada Bien, muchísimas gracias. Ahí escucharon las declaraciones de Gervasio de León, vocal por el PR, delegado ante la Junta Electoral de por el PRM. Recordar que hace ya varias horas, ¿verdad?, estuvimos hablando con el presidente eh, de esta Junta Electoral, el licenciado Martín Ortega Ten, y este nos, nos decía de que se han sobrepasado las expectativas de las personas que estaban programadas eh, para realizar el voto. Eh, catalogaba como un, un, un, un certamen exitoso, el cual, eh, dice él, de su propia palabra, ¿verdad?, lo catalogaba como eh, algo fuera de serie. Y ahí pueden observar cómo en estos precisos momentos se encuentran eh, activando los, los, escáneres ya de estas valijas, las cuales, repetimos, de 364, 11 ya se han recibido acá en esta Junta Electoral de San Francisco de Macorís. Eh, nosotros estaremos a la expectativa de todo lo que pueda pasar aquí en esta junta electoral, en esta transmisión especial que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes, Elecciones Nacionales 2020. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias a Arismendi la Antigua desde la Junta Municipal Electoral. Ustedes vieron ahí la la entrevista que le hiciera a Gervasio de León, delegado del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Municipal Electoral aquí en San Francisco de Macorís.